schaue mich ganz vorsichtig um. Alles fällt um mich zusammen. Schüsse fallen in der Luft. Menschen rennen wild durcheinander. Verzweiflung auf ihrem Gesicht. Angst und Trauer um ihre Liebsten. Verstehen nicht, was mit ihnen geschieht. Und ich sehe diese Trauer dieser Menschen um mich herum, wie sie weinend und schreiend rufen. Schenkt uns Frieden und lasst uns in Ruhe. Wieso hört es denn niemand zu? Jeder Mensch von euch kann doch etwas tun, denn wir wünschen uns so sehr. Christmas. Сколько можно просто говорить О мире и о любви Но не делать те дела Что хотим, то и творим Давайте всех мы удивим Любовью мир мы покорим И расцветет наша земля Подобно раю на этих всех мы me fleeting fear.